अब शुरू हुआ वाओ व्हाट अ मैगी यार it's a very delicious Maggi right मिर्ची के साथ एक और बार बोलो सब्बू बोलता है ना देखो स्नैक खा रहे थे अभी मेरी बात लाओ उसे तो मेरे गूगल पे नहीं चल रहा है Gracias.